in jail for the rest of their days. Lucky Luke's a fella that the good guys praise. The pooch who's a in every desperate day. He's a real sharp hound dog known as Rin Tin Can. The Dalton boys play a mighty mean trick. Which of them's the meanest? You can take your pick plan their plans and the boulders they climb. Oh, listen to the ballad of the Dalton Gang. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. soy Lucky Loop, ah, No salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz Yo soy Lucky Loop, ah, jodo con lo puro, no este booty club, say true Yo soy Lucky Loop, ah, no salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz Que cruz, say true Lucky, Lucky, Lucky Loop get your fix, Joe. When I get out of here, I'm gonna get that lucky Luke. If he ain't dead first, 4,200 years of hard labor, that was what the court said. Not bad, eh? At three meals a day, but that sure gonna add up. Se funda vaquero. No tengo club, a gente libre hasta enero. Y no para el club, que a mi coco voy pedo. El cura me la chupa, no pasa un chapero. Ah, que me pongan babero. Veremos quién es niño y quién se limpia primero. Ah, yo doy vueltas, pero looky quiero oh, nunca me mareo. Más ah, fuck, que si quiero el contrato, pues llamo al concejal. Ya, ya no hay un buen trato, más fucker. condenados gratos que no me cogerán los hermanos Tanto no hay trato. Los hermanos Dalton, les voy a violar del más bajo al más alto Sois un desierto pero me tenéis harto Y hasta que no llueva ya no vuelvo a mi cuarto yo soy Lucky Luke, uh, no salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz uh, Yo soy Lucky Luke, uh, jodo con lo puro, no este puti club y say true Yo soy Lucky Luke, no salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz Soy Lucky Luke, Lucky, Lucky, Da igual donde el pánico se esconda Me voy a la sombra, donde soy más rápido que mi sombra Al final yo me escapo por la sonda. Son da igual cuántos guardias os pongáis a hacer la ronda Yeah, el más rayado del Far West los que son mejores van de tres en tres Si no me quieren ser y no me quieren ver Pues porque tengo algo jodido como Lucifer Dice, a ver si se despeja, ven acércate ah, Dice, ven acércate, no persigas un cometa Prefieres que algo más allá, que tus pupilas brillen Pues atento a mi pastel, es muy difícil ser cometa sin mover los pies Al niño no le pillan por sorpresa ni al revés El tipo con más estilo de todo lava pies en tu vinilo Dando vueltas, Lucky Luke, ¿sabes quién es? Show ah, yo soy Lucky Luke ah. No salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz yo soy Lucky Luke Joto con lo puro, no este puti club y say true Yo soy Lucky Luke No salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz Yo soy Lucky Luke, uh, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, que. No salgo del bucle hasta que llegas tú Y que cruz, uh, yo soy Lucky Luke uh, Joto con lo puro, no este puti club Y say true, uh, yo soy Lucky Luke No uh, salgo del bucle hasta que llegas tú Y que cruz, yo soy lo Luke lo que lo que Luke yo soy Lucky Luke, no salgo del bucle hasta que llegas tú y que cruz. Yo soy Lucky Luke, jodo con lo puro, no este puti club, say true. Yo soy Lucky Loop, ah, no salgo del bucle hasta que llegas tú Y qué cruz, qué cruz, say true Lucky, Lucky, Lucky, Lucky